გაზებული კანონ პროექტისა არანაირ შეხებაში არ არის იმ პირის მოქმედებასთან, ვინც ამ პოლიციელებზე თავდასხმა განახორციელა. იარაღის არების უფლება ამ პირს მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით არც დღეს არ აქვს და არც ხვალ არ ექნება და ეს არანაირად არ არის დაკავშირებული ამ წარმოქმნილ კანონ პროექტთან